हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या क्या सीखेंगे आइए आपको दिखाता हूँ एक कमाल का ट्रिक यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं संडे लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक यहाँ से लाइन मिल जाती है इस तरीके से ये प्लस का शाइन बन जाता है और इसको मैं अगर माउस का लेफ्ट बटन पकड़ के और इसको नीचे की तरफ खींचता चला जाता हूँ तो ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह से आता चला जाता है सेम यही फंडा जनवरी के साथ भी है यहाँ पे जे ए एन यानी जनवरी लिखता हूँ और यहाँ पर एक हमें ऑप्शन मिल जाता है यहाँ देखिए चौकोर सा बटन मिल जाता है यहाँ पर आप रखिए कर्सर को और खींचते हुए चले आइए तो फरवरी मार्च अप्रैल ये आता चला जाएगा इसी तरह से अगर बात करूँ मैं यहाँ लिखना है वन कॉमट यहाँ पर वन लिखा और नीचे टू लिखा और इन दोनों को सलेक्शन में लिया और ये ये इसे कहते हैं हम इनेबल फिल हैंडल ठीक है कभी कभी ये ऑफ हो जाता है और फिर अगर आप बिगिनर हैं तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम आ जाती है ये ऑफ कहाँ से होता है वो बताता हूँ आपको यहाँ से चले जाइए ऑफिस बटन पर एक्सेल ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ पर एडवांस पे चले जाइए यहाँ से ये देख सकते हैं ये section enable fill handle and cell drag and drop तो बस इस पर टिक हटा दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए अब देखिए अब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है यहाँ पर लिखता हूँ संडे अब देखिए यहाँ पर तो कुछ आ ही नहीं रहा है तो जब आएगा तब तो आप यहाँ से लेके जाएंगे यहाँ से ड्रैग करेंगे ठीक है अगर वरी लिख देंगे या फिर संडे लिख देंगे और फिर इसको सिलेक्शन में लेकर के और फिर यहाँ तक कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो फिर ये जनवरी ही रह जाएगा तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं अगर आपको चालू करना है तो फिर वापस यहीं जाइए फिर यहाँ एक्सेल ऑप्शन पर चले जाइए फिर एडवांस पे चले जाइए और बस enable fill handle and cell drag and drop पे क्लिक करके ओके कर दीजिए बस आपका काम हो जाएगा अब यहाँ पर अगर आप संडे लिखते हैं और इसको मैं ड्रैग करता हूँ इस तरीके से तो ये आ जाएगा ज़रूर पसंद आएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें thank you for watching this video